อายันาเรียนโออายันไม่เห็นอ่ะ oh. <laughs> akin to, bakit? Oh, sure. Message mo lang ako, ha? Oo ba? Okay, ipasasalihin kita, pero basta walang ano ha, below the belt ha. Ano? Walang below the belt. Ha? Walang below the belt eh. Iba dito kasi pag nagkaroon. Walang? Walang? Pinapakita kasi nila yung mga ano nila, lower part nila. So, ayoko ng mga ganyan. Um, okay. Um, okay. Mm. Wait lang. Wait. Ang ingay masyado. Hindi, wait lang, wait lang. Tinatry ko kasi ito. Eh. Ano? Ano? Hindi ka, hindi ka rin lang nila naiintindihan. Hindi. <laughs> Matagal ka na ba dyan? Matagal ka na bang nagpo-post ng mga ganyan? Oo naman ko So, may mga nag... Ano pa tawag doon? Sabi nila ka DM? DM, direct message. Yeah, nag, may nagagano na din sa inyo, tapos binabayaran ka? Oo naman. Oh, paano? Uh, depende. Like, for example, sa pag sa video, nag-rate kami ng ano, from $8 to $10 dollar per minute. Hmm. Ba't ang mahal naman? May mga kasama ka ano pa? Yung... Ha? Mga ah, kasama ka pa? Masyadong mali. Sa page mo, sa page mo, may mga kasama ka pa? Sa page ko, ah, yung mga kaibigan ko. Hmm, so paano pag ako, pag hingi ako ng picture ng ano mo, kailangan may ano? magbabayad. Kunwari, hingi ako ng picture ng ano mo, ng talampakan mo. Magbabayad pa ako. Dapat hindi na kasi pares tayo Pilipino. Hoy! Oh. <laughs> Ka. Uh, Hindi, kasi, yun nga, para, like for example, syempre, ilan na kayong mga Pinoy na nag inquire sa mga ganun. Hindi ko alam. Kayo, anong... Choppy ka, choppy. Ikaw nga. Choppy ka, choppy. Ikaw nga din, choppy ka din. Ah, okay, okay. Ano sabi mo, sabi mo? credit, yung sumasali. So, every time na mag-ask sila ng kung kung paano ko <laughs> yung presyo ba, yung price, hindi ko ay, ah, hindi ko alam actually kung paano ko ba ba ipepresyo sa ganitong dito sa atin kasi syempre dito like for example mag dollar rate na ako syempre sa, sa labas na kanta is ano lang yan sa kanila is, six lang, di ba? Oo. Maliit na. Oo. Yan, like dito sa atin, sinabi ko nun, syempre mahal na. Kaya nga eh. Pero, ano, pero meron ditong Pinoy, half Pinoy siya actually, uh, na picture, like example sa picture, nire-rate lang ng ano, like $3, $4, yun lang yung rate to. Mm. So ano na ano na gina, anong ginagawa mo kunwari? Um, picture lang talaga picture lang talaga binebenta mo ganun. Oo, tapos ano, meron din ano, video. Paano video? Anong ginagawa mo sa video? Ay, eh, ano lang, ganito lang. Tapos, depende din naman. May nagre-request. Nagre-request din. Um, dito. Paano? Ano, ano, ano? Ano? Choppy, choppy. Ewan ko sa'yo. Choppy kasi. Ganun Ano? Chat na lang, chat. Mm. Anong anong anong ginagawa mo